dellu ci incha dañu fi dalal Dame Mbodj Dame Mbodj euh, kenn du ko présenté ci Sénégal syndicaliste la waye tam bokku euh, ci yewu Askan Wi euh, Dame ñu ngi lay nuyu. mais maa ngi lay fay xadi colonel wala xadi général. <laughs> bu la neex. di am mbégte ñëw bokk ak yéen waxtan wi. di nuyu également sama xarit yi fi nek Mohamed ñaari Mohamed yi. <laughs> ak sama sœur ndey dimay di am mbégte ci invitation bi euh, comme ni mu koy waxe toujours rek am yaakar ci ni liñ fi wax kenn duñ ci xép té dina amal ndariñ sénégalais yi ñuy inshallah kon ci ci kanam ñu sék waxtaan bu am layam layam wa amul ben layam layam parce que nee ko sank euh, euh, sama imam la uh-huh. sama oustaz la sama soppe la deug la wa deug yalla wante euh xamna ni du du ñàkk maag dan touti ndaxte am na lu mu junj loo xam ne ci. donc mais bon ce sera dans une ambiance bon enfant quoi. on l'espère waaw macha allah. voilà dinañ ci ñëw ci kanam incha allah de l'autre côté ñu dem fekk fa ñi nga xamante ne ñoom la ñuy ondal tous les jours mu bokk ci met ndaw Ndao di met bonsoir. maa ngi lay nuyu bu baax. ngi lay fay nuyu suñu invité d'abord am mbégte dalal ko ci plateau bi nuyu itam bu baax a baax Mouhamed Diop maa lay ziar. nak non itam oustaz mohammed mbay nuyu la bu baakha a baax nuyu jamono ji ñepp ñu bàyyi lepp li ñuy def ñu suivre di nuyu baakha baax wa diaspora bi waye nak euh, nuyu bi dama ci jitter rek sa su nek le xalif general des mourid seigne mbake diko ñaanal yalla mu yag fi lol te wer nuyu keur diine sénégal nuyu itam wa bi amin mo ngok euh, mohammed diop colonel thanks bi jekk na mbay jërëjëf may tey dama di ven daw ak waa gis naa lool tey dafa mel da ngeen ko waxante tey moom ñun ñu côté ñu féetee côté bi tey ñoo leen dam yëpp yëpp donc euh, ngi lay nuyu vraiment ak yow plateau euh, tabaski ni ñu koy lépp mbégte la. dëgg na ñëpp dalal seen xel léppay baax. <laughs> incha allah xar dina am ndugg mi dina doy. Ah, teraanga yi dina bëri bu kenn ragal dara comme ko di nuyu dam sunu invité daam nag war nañu wax secret nag xadi ndax daam temps yi sañse yi mu xewal. Masya allah sañ semi rafet kan, na war nañu wax daal ku koy ñëwal comme ça kooku ñu mun ko dem seeti di ko seeti voilà di nuyu ndey dimet jigéen ndaw <laughs> donc mi ngi nii toog moom itam di nuyu également suma turandoo nabi moom suma waay la suma xarit la donc di nuyu téléspectateur Sen TV am ci écho nag grand plateau waajal tabaski mom jamono ji mom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp bu heure bi bu heure bi voilà télé bu baax bi. lu leer dafa leer. oustaz sangu-sang sangi alaykum wa saki bi nasir al sallam. bil naasiri tar'at al tarati bil bilxaqi min al alxaqi ila al wa alxaqi xaqu xaqariqi والحق حقه ولا حق يحق بحقه وعلى wa وصحبه ومن تبع الهدى بهدي إلى يوم دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نوناني نوناني نونان نونان لم يكتبهما خلم في كل نون من النونان من النونين عينان عينان عينان لم يكتبهما قلم في كل عين من العينين أستاذ دام نونان maa ngi nuyu Sénégal yëpp rawatina am na seen réew yi ci réew mi ñaanal leen yàlla uutu bi nu uutu maam yi yàlla na yàlla gën leen fi yàggal. amiin nuyu ñi jiite réew mi ak ku jég ñaan yàlla réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm. yal na yonne ay soldar yo xamni nam ko waxe won ci alquran wa anzala junudan lam tarawha wa ay soldar yo xamni kenn du len gis kudul mom yalla mu fexé ba rew mi ñepp nek ci jamm nuyu xadijatun awa yonent bi colonel wàcce ko ayam nuyu bu baax baax euh, ndey di mu baax mi tabarakallah nuyu sayidina muhammad sama turondo nuyu sama taw bu jigen soxna fatima abdou mi dogay ci legi ay nuyu sunu gan muy ku baax nit ku yaatu muy dam mang koy nuyu bu baax sama xarit la nak tabarakallah bu demba ci kanam nak mom faaw ñun ñaar ñu daal ngeen laalé tuuti ñu daal laalé tuuti eh, nuyu mohammed eh, mamadou yata ya say sama xarit borom aquatara ñom bay job ñep waye di soyé té lañu wax sama goro tay la anniversaire am muy saxé job souhaité Ustaz lo lu dekon wax may <laughs> soyé té man ma ngi nan ustaz lu mu wax man tuba ngeen ci al jël ndax fayuma wé ala ba may fay waaw nga deug lé may lan lay wax <laughs> souhaité. mooy souhaité. magoro, gor. Saare joyeux anniversaire happy birthday to you. Eh, Aidun Said o Umrun Madid bi jaay ndol mak man bëgguma kenn di tok fenn di met lu bëgg bu nit ñi tok nañu rek moo taxit ndax léegi da gaaw <laughs> mu ngok oustad donc ci kanam dinañu eh, ñëw ci fi nga xamantene fa nga yemoon démb rang bi tay gis ngeen ko verte bi wa daf mel dress code dafa am tay nak ah, <laughs> ah, mu ngoog eh, ginnaw oustaz soyete fatou abdoulah <laughs> bienvenue xade xade xade xade lay kañoo lu reuy mohamed nu naa di lay fayu <laughs> xade bonsoir nuna la bu baax baax li nga xamantene tay kenn mënu ko tuddu tay ci Sénégal te tuddu tay damboj donc ziar nañu la bu baaxa baax nuyu sama natango yi nek ci plateau bi ñepp euh, jël ziar bi nak tek ko ci loxo Mohamed Mbay mom dina ko tassaré euh, ci gaay euh, di <laughs> di nuyu ñepp xadi ñi nga xamantene donc ñu ngi ñi sétane bu xadi mu Fatou donc ci kanam inshallah allah daañu xuus ci ci wax amna na keneen ko xam depuis démb ñu ngi ñu koy laaj mom mu ngi ci plateau mais man ma préféré mu xaar euh, tuuti ñep installé wu bu ko defee nuyoo yi du ko perturbé dinañu fekk ci ci kanam inshallah allah en attendant dañuy dem ci rubrique actualité on ci ak Mouhamed Diop voilà Mouhamed ñu bàyyi la nga wax ñu lan mo gëna a fës effectivement dañuy topp xibaar bi parce que démb ñu ngi leen doon wax euh, gaal gi euh, suuxoon ca tin euh, defoon ay nit yi nga xam dañu bëggoon jël mbëkk mi wutali ca barça wala barça en tout cas bilan bi xat yi gën naa yokk ndax wax nañu ne lu toll ci fukk ak ñeent jamono ji faatu nañu ci recherche yi nag maanaam seet gi en tout cas ci géej gi parce que démb bañ leen di wax ñuy wax ne ñu bëri dañoo réer seet gi mi ngi woy ba léegi ba xam ndax daañu gis ñeneen en tout cas ñi ñu jotagum itam gis ñoom yob nañu len euh, ci euh, gendarmerie euh, pour enquête bi waye li wétoon moy gal gogé ay sénégalais la yabon ay guinéen ay gambien don jël mbëk mi gal gi ngir wutali ci ci biti rew ñu def taxaw sétlu bi rek ak Abdourahmane Diallo Kafountine mbir jamono ji ca diwanu Kafountine mbirum al accident de gaz bi nga xamantene ne am na foofee moom la ñepp di waxtané ca boblé commune bu nekk ca Basse Casamance bilan bi gën naa métti lool ndax mardi bile recherche yi tax marine du Sénégal daal di jot ci fukk ak ñett ci ay corps toftal ci ay rescapé lolé yobu lim ñi nga xamantene ñoo seen bakkan ci biile l'accident ci fukk ak ñeenti nit 92 ci ay rescapé ñu enregistré leen jamono ji bari na ci ay nit nga xamantene kenn gisu recherche mu ngi ngi wéy dox base navale bu elenkin mon it et nañu ko ci opération de recherche ngir fateli ab gal bi nga xamantene ne mu ngi doon yeb lu ëpp ci téeméer ak juróom fukki nit nga xamantene ñom ay candidat lañu ci l'immigration clandestine mo da di tak ca booru ilool ay simili ginaaw bu mu amalé embarcation ci ñu ci l'accident bi lé ñu ràññee ci ay sénégalais ay gambien ay bissau guinéen ak it ay guinéen de Conakry bilambi bi mën naa suñu sété ci lim nit nga xamantene bañ a bañ ken ji kenn triste Mohamed. Je la ni peut-être ci kanam dan ci ñew ak euh, commentaire yi euh, sunu invité euh, benen Je ci rek dafa manifestation opposition bi ku na ne suba la ko Je waye nak li la ci bi place de la nation bi ni ko bëgg def élèves yi xel dalul muy lycée Kennedy place de la nation ba ga rek <laughs> lycée ma nga fa nak seenu karange lañuy da xawatit par rapport ak manifestation bobé euh, ci buñ ko autoriser wala buñ ko autoriser wul lepp lu ci muntu doon dal euh, xamna ne bëgg nañ ci xalaat ak invité ci ñaari patch benn bi ci côté <laughs> jàngale kat bi benen bi itam ñom ñoo soxé bobu nak manifestation reportage bu yaatu la ci def mom Alassane Balde don dem demon tatan sen xalaat ñu ñu ñu teewlu ko ci jamono bi nga xamante ni nag mbiccoo mballo gi mi gën di tar ci wàllu politique fii ci diwaanu Dakar nag la amal jamono ji li nga ni examen ñeel bac technique bi naka noonu épreuve physique ñi fekk leen ci séance candidat yi nekk ci John Fitzgerald Kennedy fi sorewul ak fi amal rassemblement bi nga xamante ni Ousmane Sonko woote na ko am ci ak dañoo mënoon nañ préféré toog suñu kër yi mais mënuñu ko def parce que il faut que ñu ñëw. dina andi ay jafe-jafe kay parce que ñii nii dañoo war a jàng dañoo war a préparer na est-ce que su nekkee élèves yi dañuy def di xalaat marché bi kon duñu mën concentré wu bu baax. ba tax ñu sàkku nag ci woy politique yi ñu bàyyi xel ci seen situation ndax nag seen ëllëg moo ci aju. nañ ñu sóoraale daal risque yi moom si bëri na torop mais on n'a pas le choix mënuñu toog suñu kër yi il faut que ñu ñëw parce que examen bi mooy loolu bu ñu ñëwul def lii nii rek. en tout cas ci ñu fété ci nguur gi nenañ duñ ci dal ñom dal ci élection lañ jëm bëgg bëri bañ bëri euh, Pierre Claver Pouy lañ ci andal bokku nañ ci élection yi dañuy dem de parce que liste départementale yépp day dem c'est liste titulaire boobu kese mo am problème boobu moo dul dem mais ñom bokku nañ ci élection bi ñu né comme ñom demuñu dañuy taal dëkk bi ba pare élection di fi am waaye dañuy dem par la force élection may laaj sénégalais loolu ndax ñom dinañ ko nangu wala dinañ ko seetaan. Habib Niang mi nga xamante ne ci mouvance présidentielle la bokk japp né dal ndaw yi ñoo wara a xoolaat seen bopp bu baaxa baax. vous la jeunesse l'avenir c'est vous bu len nangoo ni len di jël comme la ay cadeau len do bal ngeen dee rek taxaw fee leader politique bu marché xamé da nga war a sa njabo ànd ak ñom yaa war a bu dé di am kenn si njabo dé do bàyyi ay doomu aadama dé un leader politique qui prône la violence koku c'est pas un leader responsable jamono ji nak espace politique bi daanaka tang na li li mel nak jaaxal nañu bari fi ci Thiès waaw voilà loolu laa la jukki loon. xadi colonel ci actualité xana rek ñu waxtane ko. inshallah allah delloo naa la leen <laughs> mu ngoog Mouhamed euh, diko remercier ci limu ñu indil ci actualité ci loolu lañuy ñuy sukkandiku euh, pour sekk waxtane ak suñu invité je rappelle que Dame mom lañu dalal tay ci plateau bi waye bala ñuy dem ci suñu invité euh, dañuy nuyu ki nga xamantene depuis démb je l'ai dit tout à l'heure yéen a ko doon lacté muy borom xéewal yi Mouhamed waa je sais pas ndax dellu nga ci Momo parce que wéru koor bi ci Mouhamed la demoon Mouhamed wala Momo. Euh, man Mohamed la tudd xali colonel. ah d'accord Mohamed Wadri, ñu ngi leen Je moo ci momo gi ah ah Fatou Abdou. bëgg ci momo gi. bul Fatou nak ah ak ni mu nexé ni mu sellee Je man dama ah oui man bokuma ñi dem parcelle di taafantaloo Je yu un xam nga oui fi lu ne am na fi. <laughs> Aman fat abdoulaye waxal de dama dama bëgg nuyoo nii ak ñi dem bàmmiloo ko. tey ci kër gi maa ngi leen di nuyu. mais man di nuyu Bambilor maa ngi nuyu waa Bambilor. oto yi fan parcelle. dëgg yàlla. ah ma dañ laa nuyooloo laaj la sa tur. yow waxal rek ma réew mi kenn mënu fee mucc. waaw déet da ngaa tudd fa ma dëkk rek. oto yi pan maa ngi leen di nuyu. borom kër gi tam oto yi pan ci kër gi bari na nag war nañ ci wax. waaye maa ngi nuyu parcelle. dégg nga lii. man pan na pan tey sax dama sonn. diggante yëmbal. man bëna bee kër fa. yëmbal ba parcelle. yëmbal ba parcelle. bu dee mécanicien boobu ma doy nag. dégg nga. <laughs> yaa oustaz sa jàmm yaa. amiin. <laughs> dinañ ko dégg. dinañ ko dégg. côté Mali. oustaz loolu waxoon nga ko bëgg gi dem loo ko fi andi. <laughs> ayca ñu ngi nuyu téléspectateurs yëpp di leen euh, jaajëfal bu baax a baax comme ni ñu amee di ko def ci euh, plateau bu GP xam ngeen ni euh, quand important dañuy ñëwaat ci plateau bu mag bi di GP. pour dégtal leen euh, lépp lu jëm ci actualité euh, xam euh, Ramadan wala tabaski ak donc grand plateau waajal tabaski lañ wax bu ko waxé je pense que ni annoncé nos couleur yi yeen ñi nga xamé ni ay fidèles téléspectateurs u TV depuis quelque temps ñi ngi leen réservé ay surprise ci télé bi ak radio bi dégg ngeen ñuy wax xaar ak xaalis donc retenez que ni lo xamné dañ koy jëfé fi ci Sen TV donc retenez que yeen mën ngeen di woote à chaque fois mën ngeen di euh, woote itam ci euh, Zik FM aussi à chaque fois et puis di ngeen gën a am chance wu ñu euh, jox leen ci xaru tabaski nga xamee ni dañu koy joxe xaalis bi nag maa leen ko tàmbal retenez que ni chaque soir itam di ngeen koy mën a am fii ci plateau bu GB Khady Colonel. incha allah et puis et puis am na tombola boo xamante ne dafa dafa ñëw dooleeku si ci kanam incha allah di nga ci ñëw ci anam bu yaatu. yooyu yooyu mënut a ñàkk xam nga xam nga. te da ngay maye xar dégg naa ko for naa ko si we weewu weewu bay. xadi man lépp laay maye. amin donc <laughs> euh, tout à l'heure Inch'Allah Vous bu euh, continuer La page Facebook Sen TV l'officiel ngeen fay des commentaire mais également un numéro de téléphone Vous leen bëggee xéewal Mohamed Ouad, euh, Wade di maye ngeen Nous tournons jot ñu tourné wu vers invité dame sank Muhammad job ñewna ci li nga xamanteni mom ngeen di wacc yeen waa yew askan wi suba muy manifestation ñu gis ni ke ci yenn diwan yi préfet yi ñu ngi interdire les manifester mën ci cité euh, Dagana Mbour euh, tiwawan ak yenen tay ndax fokk nga ni bi am fi ci euh, Dakar dinañ leen ko nangul waaw ah, khalidi lolu ñepp a ngi koy xaar mais danaka waa yeewi askan wi mom comme xam nañ président Macky pour toog ci département décider administrativement lañ <laughs> mais objectivement ci ko mi di Sénégal da ngay xamné préfet ba amul dogal bu ndigal. ci. ndigal di ci président Macky Sall euh, la euh, euh, sécurité Sénégal et cetera lay digal par rapport ak objectif yi mu ñom ñoy wax préfet bi defal li wala defal le ministre de l'intérieur sax day jot ay ordre mais ñun leenu japp moy constitution bi mayu leen ñu téré lool c'est important sénégalais xam ko c'est-à-dire bu ñu teree rek dañu jalgati parce que régime déclaratif lañ nek te bu fekkonté ni euh, man nañ ne sax bu ñu bu ñu bu ndigal ci la nit ñi di gëna am jafé jafé ñu kon ñu mëna xalaat ñu téré parce que dañuy tit dara am mais comme buñu bayé ñu def manifestation bi la xelu sénégalais di dal buñu téré la ñëpp di tit kon bu dee bëgg nañ jàmm ñu ñu ñu ñu manifester mo gën parce que amagul ben manifestation buñ fi bàyyi mu dem bo xamné dañ ko autoriser parce que lool dañ koy wax ñun ñëpp rek mais comme ni ko waxé euh c'est pas le terme approprié parce que ñoo amul droit téré bay autoriser mm-hmm. mais comme euh dañuy jaay doole mën nañu wax ni bu ñu bàyyee nit ñi ñu manifester. Euh, bu mars marche wala sitting wala rassemblement lu mu don. a doon dañuy gis ne jàmm day am benn problème du am dañuy firndé bi sax moy le 8 juin Yewwi Askan Wi ginnaaw biñ ko biñ ko téré mu mu première première déclaration mu fekk ci leen ci loolu deuxième déclaration bi ñu nangul ko ko le 8 juin mais dañu def manifestation ben ciow amul dañu par exemple ngousiya du mais est-ce que part de responsabilité. parce que